Բարև ձեզ։ Ուրեմն եկեք ուշադիր ուսումնասիրենք JSX-ին, okay։ Ուրեմն դրա համար ես ստեղծեցի մի հատ նոր պրոյեկտ։ Ուրեմն եկեք ուրեմն բացենք app.js-ը, այստե դե այդ ստանդարտ ոնց որ օրինակ բանը ծրագիրն է, հա, որին մենք կջնջենք, այստեղ կգրենք hello armenia, ինչու՞ չէ եկեք սա այս վերևում ջնջենք եւ ուրեմն մտնենք CSS-ի մեջ եւ այս խարխուրը ինֆորմացիան, որ մեզ պետք չի, հանենք ստերից, հենց որ սա այս ամենը հանենք եւ սա հանենք։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն հիմա մենք ունենք շատ པարզ մի ծրագիր, app, որը ընդամենը ստեղծում է մի հատ div, ու մեջը ունի hello Armenia։ Կարծեմ այդքանը པարզ է, չէ՞, սպայն։ Ըմնեք։ Ամ Ինչ է JSX-ը։ JSX-ը մեզ հնարավորություն է տալիս անել այն, ինչ որ մենք սովորական կանեինք ֆունկցիաներով, չէ՞։ Այսինքն, եկեք JSX-ի մասին լրիվ մոռանանք, այս ամեն ինչը ջնջենք, եւ եկեք այս ամենը գրենք JS սովորական React-ի ֆունկցիաներով։ Ուրեմն մենք կարող ենք անենք import react from React գրադարանից, չէ։ Հետո մենք ասենք react.create element div, այսինքն մենք մի հատ div ենք ստեղծում, ոչ մի ինֆորմացիա չենք փոխանցում div-ին որպես պարամետրներ, հա, ինֆորմացիա, եւ ասում ենք, որ div-ի ներքին ինֆորմացիան թող ընդամենը լինի այս տեքստը, hi։ Այդքան բան։ Հիմա սա մենք կարող ենք վերադասնենք։ Եվ էկրանի վրա մենք կտեսնենք hi։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե այս hi-ին ուսումնասիրենք, այստեղ կտեսնենք, որ ուրեմն այդ root-ի տակ ստեղծվել է այդ div-ը, որ մենք ստեղծեցինք նոր, որի մեջ դրեցինք hi ստեղծեցինք մի հատ div, որի մեջ դրեցինք hi, չէ՞։ Հիմա ինչպես կարող ենք մի element-ը ուրիշ element-ի մեջ տնենք, դե ուրեմն մեզ պետքա եւս կանչել React create element, այս անգամ ինչ տնենք։ Եկեք էլի div ստեղծենք, ինչու՞ չէ, որի մեջ եկեք դնենք okay, okay։ Եվ եկեք ուրեմն այս ստեղծած element-ին const l օրինակ դնենք որպես իր ձակը։ Այսպես Եվ ահա, խնդրեմ, տեսնում եք OK, OK, եւ եթե ուսումնասիրենք, ուրեմն սա այդ առաջին div-ն է, որին մենք կպցրեցինք որպես ձակ INL div-ը, որի մեջ կա OK, OK։ Այսինքն sense մենք կարող ենք մի հատ element-ը մյուս element-ին sense կցենք, չէ՞։ Հիմա մենք նույնպես կարող ենք, բայց ինչ անենք, եթե պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ոչ թե մի հատ element ունենա div-ը իր տակ, այլ մի քանի հատ։ Okay, դե եկեք ստեղծենք մի քանի հատ element, օրինակ L2 եւ միատել L3, չէ՞, որը մեկը ունի okay, okay, okay, մեկը bye bye, <laughs> մյուսն էլ yay, ասենք թե, հա, անկապ։ Okay, ինչպես կարելի է այս բոլոր էլեմենտները դնել SDV մեջ։ Դե այդ ժամանակ ուրեմն որպես այս երրորդ պարամետր մենք կարող ենք փոխանցենք զանգված, որի մեջ կլինեն բոլոր այդ էլեմենտները L, L2 եւ L3։ Եվ ահա խնդրեմ մենք տեսնում ենք այս ամենը, չէ՞։ Հիմա իրականում երբ որ մենք JSX ենք գրում, դե parzա մենք այս այսքան չենք տանջվում, այլ մենք կարող ենք ընդհանրապես անենք sense բան։ return անենք, մի հատ div, չէ, այդ այս div-ը կներկայացնի այս ստեղծված div-ը, չէ։ Հետո այսքանը ոնց ենք ստեղծում, դե ընդհանրապես գրում ենք div, որի մեջ գրում ենք okay, okay, Հետո եթե ուզում ենք մի հատ էլ ձակ ունենա այս div-ը, մենք ընդհանրը ստեղծում ենք մի հատ էլ div, հենց տակը դնում ենք եւ գրում ենք bye bye։ Չէ, այդտեղավ այս մեկը եւ այս մեկը կարելի արտահայտել նույնպես գրելով div եւ գրելով yay։ Այսինքն, այսքան JSX-ով մենք կարողանում ենք արտահայտենք այսքան կոդ։ Եվ իրականում ելի եմ ասում, տակից այս JSX-ը իրականում թարգմանվում է դեպի STP կոդ, այսինքն սովորական JavaScript, եւ նոր ուրեմն հանձնվում է browser-ին, որը արդեն դա դե JavaScript-ը հասկանալով աշխատացնում է իրեն եւ ամեն ինչը ուրեմն աշխատում է, մեծ ծրագիրը աշխատում է։ Okay, կարծում եմ այդքանը པարզ է, չէ՞։ Հիմա, բայց եկեք ուրեմն վերհիշենք այն փաստը, որ մենք որպես ձակ երբ որ ստեղծում ենք element, կամ կարող ենք փոխանցենք մի հատ կոնկրետ element եւ ասել այս element-ը կպցրու որպես ձակ։ Կամ զանգված element-ների։ Okay, սա շատ կարևոր է։ Ինչու, որով հետև, նայեք ստեղ։ Ուրեմն նույնպես եկեք ստեղծենք մի հատ element ստեղ, բայց այս անգամ եկեք JSX-ով ստեղծենք իրեն եւ գրենք hello իր մեջ։ Ինչ ստացվե, ելի եմ ասում, սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք գրենք react.create elements, տայենք div, չէ, տա տա եւ իր մեջ դնենք hello, չէ՞։ Սա այս այսքան push ու JSX-ը նույնն է ինչպես որ այսքան JavaScript-ը, չէ՞։ Հետևաբար JSX-ը լավ բան է։ JSX-ով աշխատենք։ Okay, ուրեմն ստեղծեցինք այդ նոր element-ը, գցեցինք այս փոփոխականի մեջ։ Հիմա, որպեսի այս element-ը հիմա գցենք ստեղ, մենք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք դե այս փոփոխականը JavaScript է, չէ՞։ Հետևաբար մենք պետք է բացենք ուրեմն այն խուճուճ փակագծերը եւ իր մեջ արտահայտենք այդ փոփոխականը։ Եվ ահա խնդրեմ հիմա որպես այս վերջին ձակը մենք տեսանք hello։ Եթե մենք ուզում ենք այս hello-ն լիներ այստեղ, այս okay you by-ի մեջտեղը, մենք սա կդնենք այստեղ։ Եվ խնդրեմ հիմա ունեմ okay okay, հետո hello, հետո bye bye, հետո yay։ Չեմ։ Լավ, հիմա նույնպես ինչպես որ մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ element, մենք նաև կարող ենք փոխանցենք զանգված element-ների։ Այսինքն, մենք կարող ենք անենք const l2, օրինակ, ստեղծենք էլի մի հատ element, որի մեջ ասենք թե գրենք by, եկեք այս մնացածը հանենք, հա, որ չխճճվենք, եւ հիմա այս ամենը մենք կարող ենք արտահայտենք մի հատ զանգվածի մեջ, այսինքն այս հենց զանգված ստեղծենք ստեղ եւ գրենք l եւ l2 Եվ խնդրեմ, երկու էլեմենտն էլ հայտնվում են ստեղ, եւ եթե ուրեմն դոմը ուսումնասիրենք, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն s div-ի տակ ստեղծվում է s, s div-ը եւ s div-ը, այսինքն is div-ի տակ ստեղծվեց s div-ը, այսինքն սա, եւ s div-ը, այսինքն սա։ Հիմա շուտով կհասկանաք ինչի եմ այսքան ուշադրություն դարձնում այն փաստի վրա, որ մենք կարող ենք ուրեմն արտահայտենք զանգված element-ների եւ ոչ միայն մի հատ element։ Հեսա հեսա կտեսնեք։ Պաճառ կա էլի այս ամեն ինչին։ Ուրեմն նայեք, հիմա նույնպես ինչպես որ ես կարող եմ ուրեմն այս LMS զանգվածը ստեղ անեմ, չէ, ես այդ զանգվածը կարող եմ վերագրեմ ինչ-որ փոփոխականին, const um, array, ինչու՞ չէ, sense։ Եվ այդ փոփոխականի միջոցով փոխանցեմ այդ զանգվածը։ Նույնպես, չէ՞։ Էլի դա ինչպես տեսնում եք, hello եւ bye-ը հայտնվում է էկրանի վրա։ Մի անգամ էլ կրկնեմ, որ լավ մտնի մենք JSX-ում կարող ենք կամ փոխանցենք կոնկրետ element, որպես ինչ որ ուրիշ element-ի ձակ, կամ զանգված element-ների, որպես ուրիշ element-ի ձակ, երկուսն էլ կաշխատեն։ Այդքանը հասկացաք, չէ՞։ Okay, անցանք առաջ։ Ուրեմն նայեք։ Ինչպես հիշում եք, Էլի մենք իմիշ երբ որ գրում ենք ծրագիր, մենք ունենք մեր ինֆորմացիան, մեր իրավիճակը, մեր state-ը, հա, այն data-ն, որ նկարագրում է մեր ծրագիրը, մեր data-ն, ինֆորմացիան։ Եվ կոդ, որը որոշում է թե ինչ նկարի էկրանի վրա, չէ՞։ Ну մինիմում այդքան է, հետո բաժա մեջտեղ կարող է ինչ-որ ուրիշ լոգիկա լինի, բայց դե այդ երկուսը մի տեսակ անպայման է։ Okay։ Դեկեք դե ուրեմն որպես ինֆորմացիա արտահայտենք մի զանգված, որի մեջ դնենք ինֆորմացիա մեր ընկերների մասին։ Օրինակ, Եկեք ստեղծենք friends զանգված, հա, ընկերների զանգված, որի մեջ դնեն օբյեկտներ, որոնք որ մեր ընկերների մասին են։ Դե եկեք եկեք դնենք ID, այսինքն մի հատ արժեք, որը ասում է կոնկրետ մեր ընկերը որն է, եկեք առաջին մեր ընկերը, թող ունենա first name, առաջին անունը թող լինի Joe, ազգանունը last name թող լինի Jameson, չգիտեմ, անկապ, եւ տարիքն էլ թող լինի, չգիտեմ, 44, ասենք թե։ Եվ եկեք մի քանի հատ հենց ընկերներ ստեղծենք այս մեր զանգվածի մեջ։ Ինչի եմ այս ID-ն դրել, որտեղ պատկերացրեք մենք ունենք երկու հատ Joe Jameson ընկեր, հա, ինչ բայց ID-ն մեզ կասի այն փաստը, որ իրանք իրականում երկու տարբեր առանձին մարդիկ են, ուղղակի ունեն նույն անունը, հա սա կարող է լինի իրանց ասենք սոց համարը, ասենք թե, հա, այս պարագայում ես ուղակի գրում եմ 1 2 3, բայց կարող է ինչ որ օրինակ սոց քարտի համարը կարող ենք գցենք այնտեղ։ Նո օրինակ։ Կարծես այս 2 3 ու 4, okay, այս թող լինի Jill, Jackson, չգիտեմ, Green, Bill, Bill Green, հա, ու Իրինա Մարկովկա չեմ պատկերացնում, լավ։ Ու տարբեր տարիքների են իհարկե այս մարդիկ, անկապ, չգիտեմ։ Okay, այդքան բան։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ զանգված, որը ուրեմն մեր ընկերների մասին է, ասենք թե, չէ՞։ Եկեք նկարենք մեր ընկերներին էկրանի վրա։ Ինչպես նկարենք։ Դե մի վարիանտը, դե եկեք ուրեմն գրենք այն կոդը, որը կնկարի մի հատ մի հատ ընկերոջը, չէ՞։ Դե եկեք, okay, դե մի հատ ընկերը թող լինի ուրեմն մի հատ div-ի մեջ, Եթող եկեք միած ստեղծենք մի հատ h3, որը թող ուրեմն իր մեջ կգրենք ուրեմն sense ու կգրենք friends 0-ի dot first name-ը, հա, անունը, եւ ահա կտեսնենք Joe, հետո այդ h3-ի տակը եկեք դրենք մի հատ p եւ գրենք h եւ իր տարիքը, ասենք թե friends 0 .h, հա, ինչ որ sense մի բան, հա, եկեք բացի անունից նաև ազգանուն կրենք, չէ՞։ Եվ ազգանուններ թող լինի last name, հա, ինչ որ sense մի բան, խնդրեմ, մենք ունենք մի հատ էս div-ը, ուրեմն մի հատ էլ պետք է ուրեմն Իրինայի համար ստեղծենք, չէ՞։ Հենց որ եկեք այս ամեն ինչը copy paste անենք, մի հատ էլ անենք, այս անգամ գրենք 1 1 1 Եվ ահա, խնդրեմ, մի հատ ունենք Joe, մի հատ ունենք Իրինա, <laughs> եւ Մարկովկա, շատ լավն էր։ Ամ եկեք ու եւ այլն եւ այլն։ Ու պատկերացրեք, եթե մենք այս այս զանգվածը ունենա, ասենք, չգիտեմ, 5000 հոգի ընկերներ, սենց հատ-հատ copy paste-ով գործ անելը մի տեսակ տհաճ կլինի, չէ՞։ Okay, ինչպես ենք լուծում այս խնդիրը։ Ուրեմն նայեք։ Մենք կարող ենք այս ամբողջ զանգվածով պատտվենք եւ ամեն օբյեկտի համար ստեղծենք մի հատ այսsense element։ Okay, Հիմա ինչ գործիքս օգտագործենք, ինչ գործիք մենք գիտենք, որը վերցնում է մի զանգված ինչ որ արժեքներով եւ վերադասում է մի հատ ուրիշ զանգված, որը ունի ինչ որ նոր արժեքներ հիմված վրա այն այն հին արժեքների վրա, հա, հիմված։ map ֆունկցիան, չէ՞։ Այսինքն մենք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ասենք const elements թող լինի ուրեմն friends.map որը ընդունում է, որը դե պատտվում է ամեն անդամի վրայով, չէ՞, այնց որ friend, այստեղ կստանաք մի հատ friend։ Եվ ինչ ենք անում, վերադարձում ենք մի հատ այսպես JSX։ Return ենք անում մի հատ այսպես JSX։ Եվ ստեղ արդեն ոչ թե friend 0 ենք անում, այլ հենց այս friend-ի առաջին անունն ենք վերցնում։ Հենց այս friend-ի ազգանունն ենք վերցնում եւ հենց այդ friend-ի տարիքն ենք վերցնում։ Եթե եթե sense պատտվենք, պատտվենք, մենք կստանանք մի հատ զանգված React element-ների, հա, ամեն այս մեր ընկերոջ համար մենք կստեղծենք մի հատ համապատասխան React element, որը կգցենք այդ նոր զանգվածի մեջ, նու map-ը դա կանի, եւ կվերադառնի ստեղ։ Այսինքն elements-ը ինչ է, դա զանգված է, որի մեջ կան element-ներ։ Հմ, դա նշ։ Իսկ մենք, եթե հիշում եք, JSX-ին կարող ենք փոխանցենք element-ների զանգված։ Հետևաբար մենք ստեղ կարող ենք գրենք elements եւ boom։ Տեսնենք մեր ամբողջ ցուցակը էկրանի վրա։ Հիմա դե այսքան կոդ որ ստեղ կամ կարող ենք սես առանձին գրենք այս կոդը, կամ կարող ենք այս սա վերցնենք մի անգամից, այսպես, այլ չվերագրենք փոփոխականի, եւ մի անգամից տնենք ստեղ, բում, դե այդ ժամանակ ես կոդը արդեն ես պետ չի, ու ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք ես կոդը, որը ինչ է անում, պտտվում է ամեն անդամի վրայով, ստեղծում է ամեն անդամի համար իր պատաս, համապատասխան React element-ին, Եվ այս ամբողջը դե ինչ է վերադացնում, միած զանգված, չէ՞։ Այդ զանգվածը մենք փոխանցում ենք JSX-ին, որի մեջ կան էլեմենտներ։ Եվ մենք գիտենք, որ JSX-ը կարող է ընդունել զանգված էլեմենտների եւ նկարի էկրանի վրա։ Ահա, խնդրեմ հասկացաք, չէ։ Այսինքն այսպես մենք կարող ենք ցանկացած ցուցակ, թե դա ընկերների ցուցակա, թե դա post-եր են, թե message-ներ են, եկեք պատկերացեք Facebook-ում ինչքան ցուցակ կա, որը նկարվում է էկրանի վրա, չէ։ Ասենք ձեր ընկերների ցուցակը աչքի վրա, երբ որ մեկի հետ chat եք անում, ձեր chat-ի ոնց որ message-ները սենց գրվում են, չէ։ Ճիշտ է, նայած ով է ուղարկել, կարող է լինի աչ կողմից կամ ձախ կողմից, բայց ինքը մեկը սենց իրար վրա, սենց տտ տտ տտ ձեր chat-ի մեսեջները սենց շարվում են իրար տակ, չէ՞։ Դա ցիկլով արվում։ Ահա, չէ՞։ Հետո post-երը են, որ գալիս են, դե ինչ որ ցիկլ պետք է, չէ՞, որ այդ post-երի վրայով պատտվի եւ ամեն մեկի համար կստեղծի ինչ որ element, որը կնկարվի էկրանի վրա։ Ահա։ Պատկերացեցիք, չէ՞։ Այսինքն այս ցիկլով նկարել ինչ որ ինֆորմացիա, դա իրականում շատ-շատ օգտագործվում է ծրագիր նու web application ստեղծելու ժամանակ, այնպես որ արժի լավ հասկանալ։ Հիմա, բարձվում է, բայց մեր գործը ցուցակ նկարելու դեռ չի ավարտվել։ Եկեք console-ը բացենք, inspect անենք, ուրեմն մտնենք console-ի մեջ, Եվ ինչպես տեսնում եք, սենց կարմիր տեքստով մեր վրա ինչ որ մեկը գորգռում է։ Եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Warning, այսինքն զգուշ պետքա լինենք, each child in a list should have a unique key prop։ Այսինքն React-ը ոնց որ մունաթա գալիս մեր վրա, ասում է մի րոպե, միշտ երբ որ ինձ հանձնում ես որևէ զանգված element-ների, React element-ների, ամեն element-ը պետքա ունենա մի հատ եզակի արժեք key prop-ի վրա գրված։ Դա ինչի է ինչի է ուզում, որովհետև դա օգտագործելով ինքը կարող է այդ ցուցակը նկարել շատ ավելի օպտիմալ ձևով։ Մանավանդ, երբ որ թարմացման ինչ որ խնդիր առաջանա, որը իհարկե մենք կտեսնենք ապագայում, հա, երբ որ ցուցակը կսկսենք փոխել use state օգտագործելով եւ այլն։ Այսինքն, ինչ պետք է անել։ Միշտ երբ որ մենք վերադարձնում կամ միշտ երբ որ մենք ունենք ինչ-որ մի element զանգվածի մեջ, ամեն element-ը զանգվածի մեջ պետք է ունենա key, որը հղում է դեպի ինչ-որ եզակի արժեքին։ Դե եկեք, քանի որ մենք արդեն ունենք այդպիսի արժեք ամեն անդամի համար, հա, մեր մեր ընկերների, եկեք օգտագործենք friend.id։ Էլի այս ID-ն կարող է լինի մեր ընկերոջ, ասենք սոց համարը, կարող է լինի паспорտի համարը, ինչ որ մի բան, ինչ որ մի արժեք, որը իրեն տարբերում է մնացածից եւ որը չի փոխվում։ Այսինքն, երբ որ սա թարմանա, այս արժեքը համապատասխան, հա, այս օբյեկտի կմնա նույնը։ Եվ ուրեմն React-ը դա հասկանալով ավելի օպտիմալ ձևով կարող է թարմացնի ամեն ինչ էկրանի վրա։ Այսինքն, ելի եմ ասում, միշտ երբ որ մենք հանձնում ենք որևէ զանգված, element-ների զանգված JSX-ին, ամեն element-ը այդ զանգվածի մեջ պետք է ունենա key որը հղում է դեպի մի հատ եզակի արժեքին, okay? Ու այդ ժամանակ հիմա եթե ուրեմն մենք ուսումնասիրենք, կտես կոնսոլ եթե գնամ, ինչպես տեսնում եք ինքը մաքուր է, էլ React-ը մեր վրա չի ջղայնանում, ամեն ինչ okay է։ Այսինքն, որպեսի մենք նկարենք ինչ-որ մի ցուցակ էկրանի վրա, մենք ունենում ենք այդ ցուցակը արտահայտված որպես ինչ-որ մի ինֆորմացիա։ Մեր ընկերները, մեր post-երը, մեր message-ները, մեր կապ չունի, ինչ-որ մի ինֆորմացիա։ Այդ ինֆորմացիայով մենք պատտվում ենք map ֆունկցիայով եւ ամեն մեկի համար ստեղծում ենք մի հատ React-ի element, հա? Ու իր տակ կարող ենք իհարկե լիքը ուրիշ element-ներ օգտագործենք, component-ներ օգտագործենք, կապ չունի։ Վերևի ամենակարևոր այդ element-ին մենք պետք է տանք key, որը հղում է դեպի մի հատ եզակի արժեքին, հա, այդ ցուցակի մեջ պետք է լինի եզակի, հա։ Եվ հետո այդ զանգվածը մենք հանձնում ենք JSX-ին եւ JSX-ը ուրեմն պատտվում է այդ էլեմենտներով, կոպիա են դոմի մեջ եւ խնդրեմ այդ ամբողջ ինֆորմացիան հայտնվում է էկրանի վրա։ Այդքան բան եւ այդքան հեշտ մենք կարող ենք ցանկացած ցուցակ արտահայտենք որպես ինչ որ էլեմենտներ, որոնք որ վերջում հայտնվում են էկրանի վրա։ Այս տիպի գործողություն մենք կանենք շատ-շատ-շատ, նենց որ հույսով մեզ քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ